私あなたのことが好きです家族みたいに大切にしますからだから付き合ってくださいあ Thank you.